y môl. Mae atom yn fach iawn iawn. Mae unrhyw atom o unrhyw elfen yn llai nag 1 nanometr. Dychmygwch 1 metr. Rhannu fe a 1000 i gael 1 milimetr. Rhannu fe a 1000 eto i gael 1 micrometr. Mae'r bacteriwm E. coli tua 1 micrometr. Rhannwch 1 micrometr a 1000 eto byth i gael 1 nanometr. Mae'r atom mwyaf, cesium, tua hanner nanometr, ac mae'r atom lleia, helium, tua 1.25 nanometr. Gan fod atomau mor fach, mae yna swm tu hwnt i'r dychymig ohonyn nhw, hyd yn oed yn y gronyn lleir o siwgr. Hefyd, gan fod atomau yn gallu cael masau gwahanol, dyw 1 gram o 1 elfen, fel cesium, ddim yn cynnwys yr un nifer o atomau ag un gram o un elfen arall, fel helium. Mae cemeg yn ymwneud ag adweithiau rhwng atomau neu foleciwlau. Felly, mae nifer o atomau yn fwy pwysig na'r mas neu bwys o rhywbeth. Dyna pam defnyddir y term mol. Dim ond nifer atomau neu foleciwlau ydy môl. Dim byd mwy cymleth na hynny. 6.22 lliosia â 10 i'r pŵer o 23 o atomau a dirnifir i fod yn union. Hynny yw tua 6.22 dilyn gan 20 o zeroau. Os gewch chi'r nifer hyn o atomau o elfen, cewch chi bwys mewn gramau sydd yn cyfartal yn union i'w rhif mas. Er enghraifft, mae un mol o atomau sodiwm yn pwys o 23 gram, ei rhif masau. Mae un mol o atomau helium yn pwyso 4 gram ac mae un mol o carbon yn pwyso 12 gram.